bir kısmı 170 bin 180 bin şeklinde ifade edenler olduğu gibi Siyer Nebi çerçevesinde baksak 186 bin civarında olduğunu söylemekte fayda var. Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu beyanatları arasında belli peygamberlere yer veriyor oluşu özellikle Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın soy ve nesebinde İsmail oğullarıyla İshak oğullarından varlığı ve onların Hz. İbrahim Efendimiz'den sonraki süreci bizlere daha detaylı olarak beyan edilmiş. Bu detaylar arasında iki devirli bir dünya sistematiğinden bahsediyoruz ki Hz. İshak aleyhisselamın, Hz. İsmail aleyhisselamın ahirete intikal ederken peygamberlik şimdi onlarda hikmet bizdedir. Yeri gelince, zamanı gelince Nuru Muhammedi'de hikmet ve peygamberlik bizde hasıl olacak ve kıyamete kadar devam edecektir beyanatını buluşma noktalarını doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bu anlayış itibariyle iki devirli dünyada ehli imanın tarih boyunca kendilerine verilmiş olan o fırsatı tabir caizse değerlendirmemesine karşılık onlara pek çok defa gelmiş olan peygamberlerin aynı zamanda sadece Beni İsrail'e de özgü olmadığını anlamak gerekiyor. Çünkü zaman zaman peygamberler tarihini okurken insanlar bu gelmiş olan peygamberlerin sanki sadece Beni İsrail'e gelmiş gibi anlıyorlar. Halbuki Hz. Davud, Hz. Süleyman Aleyhisselam, Hz. Yusuf Aleyhisselam bütün dünyaya gönderilmiş olan peygamberler olduğunu unutmamak gerekiyor. Her ne kadar gelmiş oldukları ümmetin kendi kimliklerinin ve kültürel yapılarının ve kan itibariyle Beni İsrail üzerinden olmasına e, düşünüyor olsak da nihayetinde her birisinin atasının da Hz. İbrahim Efendimiz olduğunu unutmamak esası var. Dolayısıyla Allah Zülcelal'in bu nesep birleşim noktasında Hz. İbrahim Efendimiz'i alıyor olması önemli bir mihenk taşı. Bu aynı zamanda devir geçişleri içinde önemli bir izahatı içinde taşıyor. Bizler bu devirlere baktığımız zaman öncelikle Hz. Adem Efendimizle Nuh aleyhisselam dönemi arasında insanoğlunun nefsini zulümatından çekmiş olduğu derdi buna rağmen Rabbül Alemin'in onlara hak ve hakikati beyan için büyük bir zaman dilimi tanıdığını görüyoruz. Nuh aleyhisselamdan Hz. İbrahim aleyhisselama kadar büyük bir cehalet fetretinden geçerek nefse karşı mücadele etme gerekliliğini anlıyoruz. Ve yine nefsin debdebesiyle hasıl olan durumlarda putların bir anda şekil bulmasıyla Hz. İbrahim Efendimiz'den Hz. Yusuf aleyhisselam dönemine geçiyoruz. Çünkü Hz. Yusuf aleyhisselam döneminde saltanat unsurunun bütün dünyaya yayıldığını ve bununla beraber Beni İsrail'in kovulmuş bir hayat içerisinden de kurtulmaları için bir imkanın daha verildiğini görüyoruz. Gerçi Zülkarneyn aleyhisselam hakkında farklı dönemlere dair ibareler var. Kendisini Büyük İskender olarak adlandıran İslam tarihçilerinden bazıları onu milattan önceki 323'lü yıllarda Aristo'nun talebesi olarak meşhur kumandan olarak adlandırmışlar. Her ne kadar böyle ifade ediliyor olsa da İbni Kesir'in kendi tarihinde iki İskender'in olduğunu Bunlardan bir tanesinin devri İbrahim döneminde yani Hz. İbrahim Efendimizin yaşadığı devrin sürecinde olduğunu, ikinci olan o büyük İskender diye tabir edilenden 2000 yıl kadar önce yaşadığını söylemişlerdir. Hz. Ali Efendimizin de bir kaynakta geçtiği üzere 3000 yıl kadar hüküm sürdüğü söylenen Zülkarneyn Aleyhisselam için bu 3000 yılı etki ettiği manasını da taşır. Dolayısıyla bizler Siyer Nebi açısından baktığımızda Zülkarneyn aleyhisselamın geliş tarihlerini ibn Kesir'in de işaret ettiği, beyan ettiği üzere Hz. Yusuf aleyhisselam ile Eyyub aleyhisselam arasında geçmiş olan birazdan bahsedeceğimiz birkaç ders sonra bahsedeceğimiz 9 dönemin içerisindeki bir varlık, bir zat olarak, bir peygamber olarak anlatmamız gerekecek. Ondan sonra gelmiş olan Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı tavsiyesi nefse emmarenin düştüğü illetlerden kurtulmak için çekilen bütün çileler karşısında yenilen son noktayı bizlere izah ediyor olacak. Ve bu da Yus Aleyhisselam'la arasındaki 5. dönemi izah ediyor olacak ki insanların ve toplulukların ekonomik gereklilikler sebebiyle tabiri caizse kendilerini hiçbir şeye muhtaç zannetmedikleri bir başka dönem. Yine Hz. Musa aleyhisselam dönemine gittiğimizde ise dünya devrinin 6. kısmını yaşıyor olacağız. Hz. Davud aleyhisselam da 7. dönemi ve Davud aleyhisselamdan sonra Hz. İsa efendimiz zamanında 8. dönemi yaşayan dünyanın 9. devrinde ise Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam efendimizle yeni bir dünya muazenesine çıktığını görmekteyiz. Hz. İshak aleyhisselamla Hz. İsmail aleyhisselam arasındaki ilişkiyi bir hakikat uğrunda yardım eden Lokman Aleyhisselam'ın varlığı tarih boyunca peygamberlerin bu ayrım noktalarında bir başka peygamberle de desteklendiğini bizlere gösteriyor. Dünyanın devirli yönetim biçiminde ehli küffar ile ehli imanın birbirlerinden ayrıştığı her düğüm noktasında bizler aile geleneği ve aile gerçekleriyle karşılaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran'la beraber peygamberler döneminden İmran ailesi olarak ifade ediliyor. Tarihsel bu süreç Hz. İsmail ile Hz. İshak Efendimizin birbirlerinden ayrışması gibi düşünülmemeli. Her ne kadar kendilerinden sonra gelmiş olanlar kendi devrinin kendi ihtiyaçlarına göre bunları ifade ediyor olsalar da. Allah-u Zülcelal'in belli peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor olması bu mana itibariyle ayrışma noktalarındaki en önemli isimlerin beyanatı üzerine. Zira Allahu Zülcelal isteseydi elbette ki bütün peygamberlerden bizlere bahsederlerdi. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki her bir peygamber aynı zamanda bizim ümmet Muhammed olarak önümüzde yaşayabileceğimiz bütün problemlerin neler olabileceğine dair canlı birer örnek olması hasebiyle hakikati ilahiyede mucize-i ilahi olarak tekrardan ifade ediliyor. Her bir ifadenin içerisinde putların nasıl ortadan kaldırılabileceği, dünyaya olan ehemmiyetin nelere sonuç verebileceği, insanın kendi ailesiyle yaşamış olduğu süreçlerde ne gibi imtihanlardan geçebileceği, iffet ve namusun önemi, sabrın önemi, ümmetin içerisindeki değerleri anlayamayınca ya da dostları belli şeyleri anlayamayınca insanın nasıl davranması gerekliliği, Allah Zülcel'in hikmet ve hakikatini beyan etmek için çekilecek çilelerin çeşitlerini ve dahi ümmetini koruyabilmek uğrunda ümmetine karşı mücadele etmeye de mecbur kalan Davud Aleyhisselam gibi bir insanın halini ne söylerse söylesin nihayetinde Allah Azze ve Celle'nin emri ilahisinin dışına çıkılamayarak nihayet bir başka sonucun yaşanabileceğini yine Hz. İsa Efendimiz'de görüyoruz. Her bir peygamber kendi devrinde kendine ait olan temel nitelik ve özelliklerle bunları yaşarken Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin sanki bunların hepsinin cem olmuş halini görmekteyiz. İşte onu bütün peygamberlerden üstün kılan bir başka unsur da bu. Bütün düğüm noktaları bir araya geldiğinde yine aslında Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin genişletilmiş bir hayatını yaşamışça devam ediyorlar. Zira Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber kıssalarındaki o gerçek meselelerin her birisinin Resulü gibi aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatında onun ashabının başına gelmiş olan nice zelil durumları oluşturmaya çalışan ehli küffarın ortak yanlarını görüyoruz. Dolayısıyla hani eskiden tabiriyle yedi düvele karşı değil de gelmiş bütün peygamberlerin çekmiş olduğu çilelerdeki ümmetlerin o küfre delalet eden özelliklerine karşı mücadele etmiş olan Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz başta olmak üzere ashab-ı ikramın hayatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bizler o hayatların içerisinde var olan incelikleri beyan ederken Cenab-ı Hak'tan en kolay yoluyla Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın sünneti, Kur'an-ı Kerim'in şeriatı ve ümmeti Muhammed'in en büyük mirası olan, kendisine en büyük miras olarak bırakılmış olan Ehli Beyt'in sevgisiyle onun içerisinden çıkıp onun içerisinden doğrulara ulaşmayı niyaz ediyoruz. Şüphesiz ki Allah Zülcelal insanı sırat-ı müstakime erdirecek olandır. Her şey onun takdiriyle hasıl oluyor. Efendim yarın Allah nasip ederse bu dönemlere geçmeden önce dünya ne haldeydi biraz onlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla bu süreç içerisindeki hem Mekke'deki Arap kavimini hem de uzak Asya peygamberler dönemine geçiyor olacağız. Ama bunları yarından sonra devam ediyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.